出さないで見上げた顔にかけないで突然の夕暮れに眠りは水は着ないを拭うであなたの手でどうして関心な時にいない人なの なのにあなたは時にもいしない け貸してしたら wanna 息を認めてあげましょうそれ以上